ゆりこたいがです皆さんこんにちは前はねそのベストワイプトップ10の話してたんですけど男性だったら誰だと思いますかやはりこっちも外国人と日本人の違いが現れます5は最近って言えば焼き丸でしたうわ 長い髪の毛がすっごい大好きなんですよほんと大好きソウルキャリバーの三剣が大好きなんですよおーいかないさむらいのイメージがぴったりなんですよ4番目はあのガンチさんのウォリックスウォリックさんですでウォリックさんはね意外と性格悪いどちらかというと女の子好きすごい女の子好きあーでもそれが好きかも はね意外と日本人っぽいって言われましたこれはねフリーのりんちゃんですいやーちょっとキャーって言いたい <laughs> ナンバー2に行きたいと思います西遊記のゴージョさんですリとードよりは昔の方が好きなんですけどやはり髪が長い人が好きなんだなってちょっと思ったはいではこれは私のベスト1に行きたいと思いますこれはね犬夜叉ですわー 私と誰かと結婚したいだったら犬やしって答えた素直でその外国のトップ10に行く前に日本ジャパンのテトップ5も話したいと思います5はローダー都内のキリトさんですなるほど <laughs> なるほどってな感じ えなんで人気なのってすごい逆に聞きたいの次は私はねこれ見てないなんですけどあなんとなんとなくわかる雰囲気から悠々ョンのヒエさんですあーなるほどねなるほどまあまあまあ悪くないなと思うえっ、ー、と3番目日本人の女性絶対好きそうだなこれは外国だ逆だなルイ・マスタングのハガレンあーハガレンのルイかですよね あー <laughs> これはね絶対日本人しか好きになれないキャラクターだと思うんですけど銀玉の銀時です外国の人は銀玉の意味が本当に分かってない気がするんですよなんか文化違すぎてそのコメディの意味が分からないから確かに私も銀時はそこまで好きとかではないかなって思うでこれは1番、えー、刺激の狂人のレビですああ が来たリヴァイルものすごいカリスマでも背がちっちゃいな <laughs> 背がちっちゃいな背がものすごいちっちゃいなでもなんとなくは分かります私これ今デザインしました は私のオリジナル T シャツなので皆さんよかったら買ってくださいここのリンク落ちますのでよかったらぜひ私の T シャツをイケメンの話しながらを買ってくださいいきたいと思います反対サンタギルアですおーなるほど なるほどまあね性格的には外国人はすごい好きそうなんですけど一番コスプレやりたくなるのはみんなキルアなんですよねそうだねあなんとなくでも分かります9番に行きたいと思いますこれはね最近すごい、あのー、人気になってたあのキャラクターなんですけどマンヒーローアカデミアの勝木爆語ですあー勝木爆語でもすごい性格悪い な多分見た目だと思うなんですけどそういう性格悪い人と付き合いたいっていうかまあでも友達友達になりたいかなって思うぐらい。えっとストップラーメンに入ってるのはう渦巻きナルトそうナルトなのサスケじゃないナルトえ嘘ナルトなのえー と、まあ、かかしも入ってるなんですけど、へえ、絶対日本は逆なのに。だから外国人はね、実は悪い、あのー、日本人みたい、例えばサスケとは絶対好きにならないと思うんですよ。サスケいらない。じゃあサスケめっちゃかっこいいけど、本当もう、口に焼けるなってぐらい思っちゃう。なんか、あー、本当にやるぞー イってな感じになっちゃうんですよねでもそれはやっぱり外国人だからそう思っちゃう実は日本人から見るとそうでもないよって絶対になると思いますねでトップ6に入りたいと思いますワンピースのゾロですうわーこれ懐かしいなあーなんかすごいお強い男性だねどっちかっていうとかっこいい ちょっとワイルドだなってな感じはすごいでも彼がちょっと傲慢傲慢とかしてるところはあるんですよねでもあのまあ弱い自分が弱いがやっぱり認められないからそれはなんかそばにいたいとかもあるなんだろうでも確かに外国人は好きそうだなって思うんですよなんかゾロみたいの 人間が多い気がする外国でだからわかるトップ5はここも違いがまっすぐわかりますよハガレンのエドワードですエドワードそうだね私もエドワードのコスプレしたことはありますよでもっとしたいなとか思うけどえッとはね優しいんですよなんか いティーネイジャーボーイでなんでわからないけど例えば外国の歌手とかあのーなんだっけすごい若いザック・エフロンとかすごい似てるんじゃないかなって思っちゃうあジャスティン・ビーバーとかなんとなくなんとなくはそういう感じだなって思うんですよね4番目は4番目えー、コード・ディアスのリルーシュですあールルーシュルルーシュすごい外国人っぽいルルー しそれはね結構日本人に似てるところだなって思うこれは性格悪いね <laughs> 性格悪いけどすごいカリスマがある人なんですよねって思っちゃうなんか自分の英語自分のいい語のための行動するそれはちょっと嫌いなところになるなんですけどやっぱり集中して自分の目的になるために 集中して頑張ってるそれはやっぱり憧れる憧れるしあこういう彼氏とか欲しいなとか思う人もいるからすごい大人気のキャラクターなんですよあとは4番3に行きたいと思いますこれはね結構昔なんですけどやっぱり外国人が好きなのはあのー、スタジオジブリのハウルですえー、っといややっぱりイケメンだなイケメンだねイケメンだし 癒されるその優しいさそのなんだろうねすごい外国人っぽいなハウルと思うそういう カリスマ的にもすごい外国人っぽいと思うしでちょっと日本人にも気になるキャだったんじゃないかなって思うとにかくその優しさとカリスマそういう俳優さんみたいなんかわかんないけどハルさんはすっごい俳優さんみたいからみんな好きになれると思うトップ2これは日本と一緒かどうかわからないけどちょっと意外だった ールの喧嘩ネキちゃんですあのーあの白い髪になる時に今「呪術廻戦」とかもすごい似てるのキャラクターがいるんじゃないですかそれに似てる気がするなんか しかし、ちょっとキャラクターとしてちょっと違くて、一番最初を見てるときは、エヴァンゲリオのシンジ君だと思う。なんか怖い、逃げたい、どうしようみたいな、すごいパニックに入っちゃうんですけど、やっぱり強くなるために、いろんな登録もしてるし、自分の見つけるためも、なんか、それも登録もしてるから、どっちかっていうと、強くなるための すごい好きになるんですよね谷木君は確かに外国の東京グールのコスプレはものすごく多いですどっちかっていうと大人気タイトル東京グール本当知らない方がいないと思いますはいでは1番1番はね1番はね1番はねなんて説明すればいいのこれは本当意外だったこれは日本と一緒レリです rewind まさか Oh god そうなんでなんでって思うなんですけどわかるあの性が低いし絶対みんなタイプとかで思わないなんですけどリワイルの性格とカリスマと喋り方あと喋り方その声優さんがみんな大好きになる大体もうやばいこのその声を聞くとエッチになるすぐエッチになると思ういやー 確かに一番好きな声はリヴァイって言える確かに一番好きな声って聞かれるとレイの声がほんといくらまでも聞こえるで他のキャラクターに人気キャラクターとかいっぱいやってたからその声を聞くとあリヴァイルだとかすごいなんだなんでわからない分かりやすいすっごいわかりやすいしセクシーだしかっこいいしすごい素敵だと思う はいこれはイケメンのトップ10でした皆さんは意外でしたかどうと思いますかぜひなんか自分のトップ10とかトップ5でも、えっと、好きなキャラクターがいたらぜひコメントしてくださいあといいねボタンしてチャンネル登録も忘れないでねよろしくお願いします みんな世界にイケメンに生きよううわこれでなんかちょっとダンスのコスプレしたくなっちゃったなはいじゃああと他のお知らせは Twitter にチェックしてねありがとうございましたグラッシェチャオ